Umalume. Zingaphi? Zi? Kuphinda kwazi? Zi- zi- Zine. Andithi zi-four. Okay. Mandiphinde ndifuna ujonga igama elide kakhulu ke ngoku. Okay. Ugalela. Mm. Okay, zingabi? Zingabi? Kwaza? Zine. Okay. Masizeni apha ke. Kukho abantu bebendakhele izolo amagama. Ngokuthi ngifuna abanye abantu. Ndifuna umuntu oza Kwakha icici, icici, icici. Buhle, icici, icici. Siyakha, funeka ujonge ke kuba kaloku uza kulenza, uza kwenza ngokwakho xa sesigqibile. wenzani ke xa ugqibo lwakho uyalithini phinda phinda ulikhwaze ke ngoku likhawulezise ke ngoku take five Okay, omnye uza isisu isisu isisu yakhanya isisu isisu siphinde sibizi sithi isisu siqala ngabani Ngesibisana. Okay, uphi u-E? Up. Okay. Good. E. Ayiqala eqaleni kaloku. E. Ize ngabani? E. Si, si ayadiba. Sithi amagama athini? Ayadibana xa usakha igama. Okay. E. Si. good phinda lifunde ke ngoku isisu phinda kwakhona isisu very good ipapa kuqala ipapa ipapa niza kwakha kaloku shirshana niza kwakha edamini e ha umfumene kaloku u-e nanku u-e andithi masimbekeni apha e masimbekeni apha e edamini mfundi suqeshisele a-a uphi uda uda a-a nanku u-e ne ndifuna uda da uda uqala ngesiphi sandi da sesiphi sandi osivayo phaa eqaleni da aa uda da bani d ngo aa ngo d uphu d uphu d up masijongeni up masijongeni up yabo sijongeni Ooh, clever. Bani lona? Ni. Ni. Masilifundeni ke ngoku. Masilifundeni. Eta mini. Hayi masilikhawuleziseni kaloku. Eta mini. Yiyo phinda. Eta mini. Hayi sukhwaze kaloku yiyo. Masakheni ke ngoku usana. Usana. Aha. aha thina sakha ntoni apha masijongeni baleka baleka he wathatha kuwo onke wena la magama funda ke phinda khawulezisa very good masakhe ke ngoku um ubisi hayi ubisi benilakhile ne lusela lusela very good eh luse lusela very good kaphinde ke ngathi sesisivakalisi ezi sana lusela ubisi Woo. phinda U ubi u very good okay